السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صالح من قناة Geeks Middle East الحين راح اراويكم شلون تطلعون واحد من اقوى الاسلحة في لعبة داينغ لايت آه طبعا واحد من الاسلحة اللي تقدرون تسوونها كرافت اوكي بس الدرب شوي صعب خاصة اذا تبون السلاح من اول اللعبة اوكي فموقع السلاح راح يكون هني بالضبط وين خلنا نسوي zoom out او شي zoom out فراح تحصلونه في هالمبنى اللي شكله مثل ال... مثل شنو دي لا هو زين فا اوكي فاول خطوه تبون تسوونها لازم توصلون فوق كلش آه في اكثر من طريقه توصلون فوق انا حصلت هالطريقه اللي حسيتها تناسبني اذا شفتوني مت كم مره معليش اوكي فراح احاول ان اضبط الموضوع من اول مره اوكي فانا تقريبا مت يعني وايد قبل لا اوصل هني اوبا الحين شوي صعب المقصود تقريبا وصلنا اوكي وصلنا فوق الحين راح تشوفون ثلاث غرف هني أم فتعالوا حق اول غرفة هاي راح تطلع قدامكم وتعالوا في الزاوية هني راح تشوفون صندوق اوكي ف طبعا تعرفون تقوم مربع ما يتبطل تقوم مره ثانيه ما يتبطل تقوم مره ثالثه ما يتبطل لازم تطقون تقريبا 50 مره عشان ينفتح لكم هاي الصندوق زين فانا راح احاول افتح يمكن نطوف المربع شيت تقدرون تطوفون الفيديو يعني عشان تشوفون ايش راح يصير No time to waste. غير الواحد اول مره يشوف الشيء بيعترف انه ما وات ذا the fuck ذات شيت اوكي اوكي اتس دان اخيرا فاك حصلنا ال... الريسبي او البلو برنت كيف خلينا نجرب ما اعتقد عندي الاشياء اللي تكفي عشان اصنعها بس خلينا نحاول Korek Machete شنو يحتاج عشر الكهول عشرين metal parts. شوف ال damage. ال damage ماله خمسمية اوكي فراح يكون شيء قوي جدا جدا بس لازم احصل اول لازم احصل ادوات مرة اذا راح اخلي باقي الفيديو آه، اذا ما خليت باقي الفيديو هاي راح يكون الساين اوت آه، فان شاء الله تشوفونا في فيديوهات ثانية من Dying Light راح نراويكم اسرار اكثر واشياء ثانية تقدرون تسوونها في اللعبة ف like share subscribe. وان شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم مع السلامة